أهلا وسهلا بكم أنا مايسترو بشوي عوض ويأتي هذا الفيديو تعليقا مني على ما جاء على لسان الأنبا مارك أسقف إبراشيتنا ومدينتنا مدينة النور والثقافة والتراث والفنون والحضارة والتاريخ والحريات باريس العريقة كلمات سألقيها عليكم وحلقي كله مرارة لأن من سأتحدث عنه معدود بين أباء كنيستنا ولكن للأسف تعليمه لا تعد تعليماً انتشر منذ فترة على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلات مصورة لسيدنا الأنبا مارك روابط الفيديوهات الخاصة بسيدنا موجودة في وصف الفيديو بتاعي لمن يود الاستماع لسيدنا قبل أن يسمعني في هذه الفيديوهات المسجلة لسيدنا الأنبا مارك نجده يعلمنا ويعلم أقباطنا معنى الأرثوذكسية كما لو كنا جهلة لا نعرف وكما لو كنا غرباء عن أرثوذكسيتنا التي نصرخ بها في صلواتنا وتسابيحنا ومراسيمنا كل يوم من أيام السنة منذ طفولتنا وللأسف يتعلثم لسان أبينا الأسقف المكرم وهو يقدم لنا تعريفا صدأ وبألفاظ ركيكة يأخذ به الأرثوذكسية وبكنيستنا وباللغة وبمسامعنا ووجداننا إلى منحدر يحط من كينونتنا وكيان كنيستنا وأرثوذكسيتها لما قال إيه هي الأرثوذكسية يا حبايبي؟ بالبلدي كده هي إنك تحط وشك في ظهر اللي قدامك وتمشي على خط مستقيم والأرثوذكسية والأرثوذكسية لا فيها تحليل ولا نقد ولا اعتراض مثيرا بذلك حفيظة من تقلقلهم مثل هذه التعليم البطالة في كنيستنا المجيدة وأنا أولهم وطبعا بسبب هذه التعليم لا حرج إن أصبحت سيرة كنيستنا على كل لسان رديء وتعليقا على تعريف الأسقف الكريم لأرثوذكسيتنا يعني أنا لن أطرح التعريف الحق لأنه مكتوب بلياقة وانضباط في الكتب يعني في أي كتاب يتناول كنيستنا القبطية وأرثوذكسيتها ستجدون تعريفا لأرثوذكسيتنا تعريفا دقيقا آه، صريحا سهلا يعني آه، ولا عيب عليه لكن الحقيقة أنا سأنتهز فرصة هذا الفيديو لأطرح بعض الأسئلة على سيدنا الأنبا مارك لعله يجيب إن كانت الأرثوذكسية يا سيدنا هي إنك تحط وشك في جفا اللي قدامك فبماذا يا سيدنا تعف تفسر إدخال صلوات الكنائس السريانية واليونانية على صلوات كنيستنا هل ذلك انحرافا حسب تعريفك الركيك؟ والأمثلة كثيرة سؤال آخر ما هو تعريف الخط المستقيم الخط المستقيم في كتب كنيستنا هل في كتاب يا سيدنا مكتوب فيه أن الأرثوذكسية هي المضي على الخط المستقيم إن قرأت ذلك يا سيدنا الكريم في كتاب ما من فضلك اكتب لنا المرجع وإن كانت أرثوذكسيتنا يا سيدنا لا نقد فيها ولا اعتراض حسب تعبيراتك فما هو حال كنيستنا المفترض لو لم يعترض أثناسيوس الشماس على أريوس الكاهن وطبعا آه، هو لم يعترض فقط على أريوس لكن اعترض على أريوس وكهنة أخر آخرين وأساقفة آخرين وأتباع آخرين لأريوس والحقيقة أنه أثناسيوس الشماس لم يمضي على الخط المستقيم الذي تنادي أنت به يا سيدنا يعني ممشيش ورا الكاهن أو الكهنة والأسقفة آه، بمبدأ السمع والطاعة العمياء واضعا عقله جانبا لكنه مضى في طريق الرأي المستقيم الرأي المستقيم مش الخط المستقيم وطبعا الأمثلة كثيرة سؤال آخر كيف لك يا سيدنا أن تصف المعترضين بأنهم غير أقباط وغير أرثوذكس معرفا بذلك القبطي أنه هو الشخص الذي يغلق فمه دوما ولو فتحوا يعني لو لو فتحنا أفواهنا وتكلمنا يا سيدنا أتذيل عنا صفة القبطية؟ هل عندك يا سيدنا نصا تستند عليه في إنك تزيل عنا قبطيتنا إن تحدثنا أو اعترضنا أو أعطينا رأينا في أمر ما أو ربما يا سيدنا أنك تلقي بكلماتك الركيكة على مسامعنا لأن النقد يعلو في وجهك وتود تكميمنا بكلمات غير كنسية غير كتابية ركيكة تلوث وجداننا ولو كان الأمر كذلك فبماذا تعلل حوارات رب المجد مع تلاميذه وإن التلاميذ أحيانا كانوا يعترضوا رب المجد يعترضون على بعض تصرفاته وكانوا بيقولوا له اعمل دي وما تعملش دي التلاميذ كانوا بيقولوا للمسيح كده ماذا تع... كيف تعلل يا سيدنا أن السيد المسيح نفسه كان يرد عليهم دايما ويخاطبهم وكان لا يستبعد أحدا منهم وهل نلقي يا سيدنا بعرض الحائط مبدأ كنيستنا الأساسي وهو أساس اجتماعاتنا جميعها أننا جميعا وبلا استثناء أعضاء متساوية في جسد الكنيسة وأن أمورك وأن أمور كنيستنا تخصنا جميعا بشكل مباشر تخص الجميع من أصغر معمد إلى أكبر مسن إذا كانت الأمور اللاهوتية الأمور الإدارية الأمور آه، أمور التعليم أمور السيامات كلها أمور تخص الأقباط أراك دوما يا سيدنا تنادي في الأقباط إنهم ما لهمش دعوة بالأمور الإدارية ما لهمش دعوة بالأمور اللاهوتية ما لهمش دعوة بالسيامات كأنهم مش أقباط كأن هذه الأمور تخص جماعة أخرى غيرهم لا أدري يا سيدنا من أين تأتي بهذه التعليم لا أدري وسؤالي الأخير يا سيدنا هل قبل صيامتكم بيوم كنت قابل للنقد يعني كنا نقدر ننتقدك وبعد الصيام بيوم هل علوت وأصبحت فوق مستوى النقد أنا يا سيدنا وربما أقباط غيري أعترض على تعاليمك الغير منضبطة لنا ولشبابنا المتعلم وأعترض أيضا على نشرك للكراهية حينما أمرت أولاد الكنيسة أمر الأسياد على العبيد أن يقاطعوا أصدقائهم إن كانوا معترضين وإنك يا سيدنا ربما وجب عليك ولا عيب في ذلك أنك تعود للدير لتعتكف فيه على القراءة فالكتب يا سيدنا كما تعلم تهذب النفس والعقل والروح معا ثم تعود لا لتعلمنا إنما لتقرأ علينا مما قرأت فتتجنب بذلك تلويث وجدان أقباطنا وتتجنب بذلك نشر الكراهية بينهم وتجنب كنيستنا حراك الألسن الرديئة كان ذلك تعليقي على ما جاء على لسان الأنبا مارك ومن أراد من حضراتكم التعليق أو الإدلاء برأي فليتفضل ولكن أرجو منكم أمرين أولا أن تطلعوا من فضلكم على تعريف قبطيتنا وأرثوذكسيتنا من كتب الكنيسة والأمر الثاني أن يكون تعليقكم آه، تعليقا كنسيا مسيحيا لائقا بلياقة لا تعد فيه ولا إقلالا لقيمة الأشخاص ولا الموضوع قلت كلماتي وللرب نفوض أمرنا فعليه العوض ومنه العوض